Aquí Jaime Pérez en San Elizario, Texas, Estados Unidos, con mi buen amigo Billy the Kid, un famosísimo pistolero de aquellos tiempos. Él está aquí para recordarles que se inscriban en el taller Macron 20. ¿Qué es el taller Macron 20? Es el método más efectivo de aprender el inglés a corto plazo.